Arroba show divulgação. tanto tempo, o seu número não sei se ainda tenho, mas lembro, amo em silêncio. A cada chance que você dá pra alguém, é mais uma que eu tô perdendo. O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo. Vou arriscar, arriscar ou não que eu ia ganhar. Quem aqui não tem uma tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar